अगर अभी भी हम ना सीखें अपनी इस गलती से तो तो फंसते चले जाएंगे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी और बॉडी क्या है पूरी इंटरकनेक्टेड है आप ये नहीं कह सकते कि एयरक्राफ्ट है उसमें एक पार्ट ही तो खराब है उससे क्या फर्क पड़ता है वो पार्ट सारे और पार्ट से कनेक्टेड है बॉडी में एक पार्ट भी अगर आपका खराब है तो समझ जाओ बाकी सारे पार्ट उससे इंटरकनेक्टेड है धीरे धीरे सब पे असर आने लगता है सो अब इसका तरीका क्या है डू वी अंडरस्टैंड कि कैसे काम किया जाता है देखो जब भी हम काम करते हैं अपनी बॉडी पे या तो करते हैं इमीडिएट रिजल्ट के लिए यानी कि फटाफट से हमको अच्छा फील होने लगता है तो हम खुश होने लग जाते हैं अगले दिन करते हैं इतना अच्छा फील नहीं होता फिर हम उसको करना छोड़ देते हैं तो आपको कुछ बेसिक सी बातें बताऊं do you want to know that या नहीं आगे बढ़ो हाँ ठीक देखो बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कोई भी आप एक्सरसाइज करोगे ना तो उसका जो असर आएगा आपके ऊपर पहले तो ये समझ लो कि एक गुड पेन होता है एक बैड पेन होता है गुड पेन मतलब क्या कि आपने स्ट्रेच किया अभी एक पार्ट में पेन आ रहा है जैसे आपने वो स्ट्रेच करना बंद किया वो पेन आना बंद हो दिस इज गुड पेन एक है आपने कुछ उल्टा सीधा स्ट्रेच कर दिया और उसके बाद भी वो पेन बढ़ता जा रहा है दैट इज बैड पेन तो you need to understand the difference between good pain and bad pain अब इसमें एक और मजेदार बात आपको बताता हूँ कि हमारी जो बॉडीज हैं वो हर मूवमेंट में चेंज हो रहे हैं डेली चेंज हो रहे हैं तो आज अगर आप कुछ एक्सरसाइज करोगे उसका पेन आ रहा है मान लो इस जगह पे आप कल करोगे कहीं और आने लगे मतलब वो पार्ट अब खुल गया तो अब आपको पता लगेगा मैं थोड़ा सा डीपर जा रहा हूं अगर आप डेली एक एक्सरसाइज कर रहे हो डेली वहीं पे पेन आ रहा है जहां पर एक साल पहले आ रहा था इसका मतलब आप नेक्स्ट लेवल पे गए ही नहीं आप वहीं घूम रहे हो गोल गोल गोल गोल जैसे खच्चर है ना गोल गोल गोल गोल मिलता है है ना उसको बांध दिया जाता है बस वहीं घूमता रहता है उसको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा वो वहीं है जहाँ पर दस साल पहले था वहीं goal goal goal goal train must shift आप समझ गए वो शिफ्ट होना चाहिए वहां से हटके वहां पे पेन होना बंद हो गया और नीचे फिर कहीं और आए फिर कहीं और तो अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है अब मैं डीपर लेयर्स में पहुंच रहा हूँ पेन शिफ्ट होता है और शिफ्ट तभी होगा जब आप एक किसी भी पोज को होल्ड करो फॉर एटलीस्ट अ मिनट अब मिनट होल्ड करने का मतलब क्या है वो जब आप करोगे तो आपको समझ आएगा सिंपल हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना तभी एक मिनट के लिए आपको पता लगेगा होल्ड कहते किसे हैं मतलब सिंपल कह रहा हूँ मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड आसन नहीं करके चक्रासन में एक मिनट तक रहना ना जी शुरू करो यहाँ से भी जाओगे जैसे ही बाहर एक ऊपर हाथ करके स्ट्रेच तो करना चाहिए ना बैठे हुए एक घंटे तक तो बस हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ आराम से स्ट्रेच कर एक मिनट काउंट करना आपको पता लगेगा what is this one minute कभी कभी क्या होगा आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा ये करने की वजह से एक्सरसाइज करने की वजह से कभी कभी बहुत ही बुरा फील हो रहा होगा एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा चाहे मन कर रहा है चाहे बहुत अच्छा लग रहा है करना है तो करना है this is the golden rule you must never give up your practice as कि एयरक्राफ्ट चेक करना है तो करना ही है this must be very clear क्योंकि इसके बिना सब कुछ करना बेकार है अगर आप ये नहीं कर रहे यानी कि डेली अपनी बॉडी के ऊपर कम से कम एक घंटा काम नहीं कर रहे आप कुछ भी कर रहे आप महाबेवकूफ एक मैं वर्ड फॉर इट अभी बहुत बड़े आईटी इंजीनियर बन गए हो और, बैठे हुए हो हाँ, बेवकूफ हो क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ आपकी लाइफ आपके हाथ से निकली ऐसे बंदों की हालत क्या होती है आने वाले टाइम में पैसा तो आ जाता है लेकिन ना उनकी बॉडी उनके हाथ में होती है ना माइंड उनके हाथ में होता है ना इमोशंस ना रिलेशनशिप सब की धज्जियाँ उड़ जाती है धीरे धीरे ये सब इंटरकनेक्टेड है याद रखना आपकी बॉडी में कहीं पर पेन आने का मतलब वो सिर्फ बॉडी तक नहीं रहेगा आपके इमोशंस पे भी आएगा आपके रिलेशन पे भी आएगा आपके करियर पे भी आएगा सब जगह जुड़ा पड़ा है so you must know how to bear good pain with a smile normally जब पेन हो रहा होता है जैसे कहीं कोई स्ट्रेच करेगा आपको या आप खुद भी अपने आप को स्ट्रेच करोगे पेन होगा तो <laughs> ऐसे करेंगे क्या जोर लगा रहे हैं कभी कभी देखना अपनी शक्ल शीशे में देखना <laughs> कितना भी पेन हो रहा हो if it is good pain if you know what good pain is चेहरे पे स्माइल आने तो पेन को भी रिलैक्सेशन के साथ फील करना होता है ना वही दैट इज व्हाट आई इसीलिए मैंने स्माइल बोल दिया सर वाली फेस नहीं बना सकते लेकिन वाली फेस बनती है राइट हाँ जैसे ही होल्ड करना पड़ता है एक मिनट तक तो अलग अलग तरह के फेसेस बनते हैं हमारी हालत खराब होती है अगर वैसे फेसेस बना करके आप कर रहे हो तो दैट मीन्स कि अब आप ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओ स्माइल एंड कुछ भी हो रहा है Pain is not important. Pleasure is not important. At times you will get lot of pleasure from it. इतना प्लेजर मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते अभी आपको पता नहीं है इसकी डेप्थ क्या है कि once you start working on your body और एक बार आपकी बॉडी फिट होती चली जाती है तो क्या होता है एनर्जी जो है वो पूरा प्रॉपरली फ्लो कर रही होती है ऐसी एनर्जी होगी कि आप कहोगे कि हो क्या रहा सुबह उठोगे एकदम एनर्जी से भरे हुए पूरे दिन एनर्जी से भरे हुए मतलब कुछ कमाल की ही एक अंदर एक फीलिंग हो रही है तो इस फीलिंग की वजह से कुछ नहीं होगा ये खुश नहीं होना है फंस जाओगे बुरे तरीके से क्योंकि इस फीलिंग से अगर आप खुश हुए तो हो सकता है अगले दिन ये फीलिंग ना हो फिर आप उसको करना छोड़ दोगे तो चाहे कैसी भी फीलिंग हो रही है अगर आप इस तरह से चले जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं तो दो तीन साल में क्या होगा कि आपने अच्छी फीलिंग्स को भी छोड़ते गए बुरी को भी छोड़ते चले गए अपनी प्रैक्टिस पे फोकस किया सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस तो धीरे धीरे क्या होगा स्ट्रेच डीपर होता चला जाएगा मसल्स अंदर से स्ट्रांग होती चली जाएंगी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और तब भी आप एनर्जी को नहीं पकड़ोगे अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करोगे तो आपकी बॉडी कमाल की बनती है बट ये आपका गोल नहीं है आपका गोल क्या है अंडरस्टैंडिंग जिससे कि फटाफट से इस अच्छी फीलिंग को छोड़ करके जो मुझे अपनी बॉडी को फिट करके मिल रही है इस सारी एनर्जी को लगा दिया जाए अपने mind go on to the next level why be on this level क्योंकि बॉडी अगर फिट करना आपका गोल है तो आप में और जानवरों में क्या फर्क तो आपका एंड गोल वो है जहां पे जानवर अभी है which is the beginning of animal life यानी कि फिटनेस जानवर सारे फिट है उनको किसी योगा की जरूरत नहीं है तो आप क्या गोल बना रहे हो अपनी लाइफ का अगर आप फिटनेस गोल बना रहे हो या एनर्जी गोल बना रहे हो कि एनर्जी वाइज बहुत बढ़िया हो जाना है तो आप जानवर बनने का गोल बना रहे that is not the goal of you body को फिट करते चले जाओ फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को गहरी करते चले जाओ understanding of life understanding of your mind understanding of this universe फिर जाओ जहाँ तक जाते हैं लास्ट में आएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ मैं कौन this is called self realisation this is the ultimate goal of yoga if you are absolutely clear about कि मैं क्या हूं वहां पर क्या होता है absolute peace of mind that is the highest goal of life that is the highest goal of